السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم البنات عندنا في القناه اليوم ان شاء الله نشارك معكم لي كروكيت ديال الرز تيجيو زويونين بالرز وبالدجاج بسم الله عندي هنايا واحد زلافونز ديال الرز مسلوق هكا طلقته بشويه ديال الملحه وبشويه ديال واحد معلقه ديال الزيت عندي لهم واحد جوج بيضات عندي هنايا الدجاج الدجاج على حساب القياس نتوما اللي بغيتو بغيتو ديرو الدجاج بزاف بغيتو ديرو على حساب القياس اللي عندكم في الدار ماشي مشكل المهم انايا هنايا درت واحد صدر واحد غندير واحد واحد ثلاثه المعالق ديال الفرز جوج معالق ديال المعدنوس شويه ديال الموزاريلا هكا محكوكه واحد جوج معالق ديال الزيت العاديه رغفت المعلقه ديال السودانيه واحد نص معلقه صغيره ديال الفلفله الحمراء نص معلقه الكمون نص معلقه الابزار نص معلقه ديال الكمون ديال عفوا ديال الثوم البودره وشويه ديال الملحه الملحه ما نكثروش لان فيها غيكون فيها هكا موزاريلا مالحه وغنديرو فيها حتى في سميتو ديالها حتى في القلب ديالها غندير هكا هذا غنخليو تن تنبغي لكم مع على شابلوغ ندوزو ان شاء الله نطحنو هاد الدجاج ديالنا وعاد نكملو هنا غادي نطحنو نحلو الميكس باش نديرو فيها سنة هكا صافي ديال الدجاج غادي نطحنهم نجيب النص باش نقطعهم صغار ندير الدجاج غادي نسدو خصها تولي بحال هكا ندير لها انا درت واحد كاين حتى واحد الفرماجه ثلاثه ندير البيضات شويه ديال المعدنوس ندير القضيه نحط جوج معالق ديال الزيت نسي هذا الشيء حتى نشوفو تيتجمع لنا عاد نشوف واش بركه غادي نعجنهم نعجنهم هكا احسن تعجنهم هكدا بيديكم ماشي تعجنلكم مزيان تخلطوهم مزيان تشوفو القياس ديال الطحين ديال الفرص واش مازال تزيدو ولا صافي هاد غادي نعجنها مزيان نحو مازال غنزيد فيه واحد المعلقه ديال الطحين زيد جوج جوج معلقات شي التمنه مزيان نكورو ندير هنايا واحد البيضه قطعي بيضه باش تل سميتو انا ما خدنيش نزيد بيضه اخرى بلا ما نخسروهم بلا ما نبقاو نضيعو نديرو البيضه ببيضه عندي هنايا موتزاريلا وعندي هنا لا شابلوغ لا شابلوغ نزدت فيها واحد آه، راس المعلقه ديال السودانيه وزدت فيها واحد شويه ديال الملحه هكا اللي بغى ديك الملونه يديرها نكور فيهم غنبدا ندير هكا يدي هكا بشويه ديال الماء انا حطيت هنايا الفص خيط اللي بغيتو نتوما بغيتو يكونو كبار ولا يكونو صغار ندير هكا يدي شويه بشويه ديال الماء ندير هكا كبار ديال الفرماج صافي ونسد عليه مزيان هكا غادي نديرها هكا في الفرص غادي نديرها هكا في ناخذ ونديرها في البيض نعاود نديرها في شابله ديروا فرماج نتوما بغيتو ديروا الفرماج حمر بغيتو ديروا موتزاريلا ديروها نتوما اللي عجبكم نديرها في الدقيق نديرها في البيض قدوها صافي انا نكملهم كاملين باش نديرهم في الفران نديرهم عفوا انا نديرهم في الفريكو يجمدوا لي شي شويه عاد نبدا نقلي فيهم اول بنات زيت تويسي سخون هما الكروكيت جبدتهم من الفريغو غادي نبدا ملي يسخن ليا الزيت غنبدا نقلي ندير فيهم غنقط البطه هانتوما يسخن الزيت تنقص البطه نخدم يدخلوا على خاطر من الاحسن لا تخليو تقلع على خاطرو ماشي يطيب لكم آه، آه، سميتو داك الدجاج من الاول يعني ما يطيبش على ماشي يتحرق وما يطيبش خصو يطيب لنا مزيان غير إيه، نقصو عليه هكا نديرو نبوط هكا بالمهل ونخليوه يطيب على خاطرو شوف ما كيتحل ما حتى شي حاجه ها نتوما ما كتشتت لكم ما والو كما حطيتوها كما كتلقاوها غادي نخليها تدخل هكا على خاطرها الحين هاي دخلت ليا نحيدها باش تحمر بزاف انا خليتها هادي تحمر نمشي تحمر انا واثقه البنات هاد اللي كيتغملقهم ب انا مازلت كنخلي فيهم ها هما غنرافقهم بواحد بشويه ديال الشلاضه بسم الله عندي هنايا الرز طلقته بشويه ديال الملحه وواحد جوج معالق ديال الزيت غندير معاهم المايونيز شويه واحد العصير هكا ديال الحامض شويه ندير ديال الطن ندير شويه ديال البصل نقص شويه ندير شويه الملحه نطلق بالملحه غندير شويه صافي نخلطهم

الطاقه ديالنا كيزول غادي نزيدو الرز Okay. هاهي البنات اللي قلبتها انا في الطبسيل يعني نديرها شويه ديال الطره شويه ديال المايز هكا يمكن نزينو باش ما بغيتو اما البنات كخوات الكروات ديالنا كملناهم هذه شويه ديال الشلاطه اللي رافقنا بها الكروكيت شوفوا البنات تيجيو زويونين فماش تيجيو زويونين وبالصحه والراحه ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلي لنا واحد لايك وشكرا على المتابعه وبالسلامه عليكم شاركوا مع الاهل والاحباب ديالكم وبالسلامه